Ya me cansé de que la mala intención juegue con fuego Siento que yo por ello ponía la mano juro no quemarme de nuevo la sombra celosa, en esa noche intervino Deje que se pongan mis zapatos, eso lo que hizo mi camino En serio se comparan con peores para perdonarse Tuve un déjà de ella buscando cómo poder justificarse El silencio habló solo Calle para cambiar sus actitudes fue cuando lo entendí todo cada herida te la mereces Pareciera que no entendés No sigas su paso, la tengo bajo mis pies No jugues con el diablo, ya te quito el alma una vez Compadezco cada lágrima en su rostro Siendo que siempre sueña con alguien que duerme con otro Tírense la hoguera Fue lo que le dijo, fue con la madera se está lejos de eso es lo que dice Entonces no te hagas problema, yeah No te hagas problema si tienen dudas de la ceniza debe ser porque fuego les quema Ese novato aprendió de mis notas y comió de mi plato, se tomó de mi copa Le comparte mis secretos se también me derrota para que me venga falta de respeto como hasta Dijo y cito que hay cosas que no se controlan Asumir la decisión que vos tomaste no te me arrepientas ahora Culpa al viento solo por mover las olas No te tragué la llave, tramposo, que las puertas no se abren solas, yeah Nadie es dueño de nadie, me traen no su persona y eh. se Llevo la reina diciendo que no existe corona, bien Justifica su libertad, la misma que pierde cuando se relaciona Llora porque la lengua que soy libre, ahora quiere hablar mi idioma Las veces que pude lastimarte no lo hice yeah, yeah. Cerré relaciones para no abrir tus cicatrices defenderte por faltarte respeto Eso mismo que vos traes en este secreto Cuentos para despertar para vos amigo Entiéndalo, tienen más necesidad que motivos Yo también podría hablar de tus fallos Es por eso que habla bien en mí todo lo que me callo Confundió caminos por copiarte de mis pasos Ella nunca te buscó, solo buscaba un reemplazo, yeah Yeah. Partidario Flow Family. ya.